Lapitol angilunazo isibhi la i-blackberry ah, noma inenkinga yokufriza ah. noma islow nedownload enza kancane nayi-millennials eh. ne-blackberry okay i-blackberry blackberry yami le ngizoshaya ngayo nanibone ukuthi yenze kanjani into engizoyisho okay iyona-ke leyo te pieniędzy. Będę tam coś innego waszo. I oni klikują za jędza. Te baleriele. Che camisa. Uți înce perso also no L G L G lokhu ngizokwenza kuze kube ababili kuzovela option kanje ah, iyona-ke le nto le yakho ibe slow izona zonke izinto lezi kumele iphume ubona nje slow kanti lezi zonke ziyarana and into nenze Nueva opción fácil. Also, Windows usted usará uh, coin option to inzaga wani clear lock ya mese nzi delete uh, Este aire usuazon que entendeu max alinde usuelo de rana sus casi mina ngobi phone yami isarana ama app ngiyasuke lokho eh tenzoyenza manje ukuthi ngithi back Yeah. See fast the uh, before man. ifuna mm, e umbuzo noma suggestion ufuna ukwasho uza kule email lindani sango at yahoo com ifuna unayo i-email obvious unayo kufacebook uzosesha udank lnd lakho ipage ukhommente-ke into efuna ukubuza ngayo ngiyabonga kuphelile kwanamhlanje ngidela-ke okunye oh by the way ngikhona nakwi-youtube ngothola khona amanye amavidiyo usasho udank lnd usubscribe lapho press ulike sharp